rimane fu già travaglio. La corsa in ospedale, lo sconfiglio Dovrò da nascere, terapia intensiva. Ma grazie a Dio quell'angelo era viva. La spina rindogora, nella non era per me perché a preghiera in acabate a dopo munna la donate e non corriva a me padre facendo sempre che ruolo avrebbe camminato a sette anni avrà compiuto nella luce hamburger. അമ്മയ്ക്ക് അത് പോലെ quando uno può credere chiede chiede e poi si può bene creatura la promessa è la meglio lunga sette anni nemmeno nemmeno la camminata nemmeno la camminata